Ja, <laughs> ah, die Absenkung von der Brücke, äh, wie viel Grad fällt dann auf die Straßen? Oder wie viel Prozent? Äh, das sind auf der, was du da runterkommen, sind es 4 Prozent. oder? Also Brücke bleibt umfängender, ne? Ja, deswegen. Und dann fällt es, ich glaube 4 Prozent fällt es dann runter. Und äh, wenn man von Graz kommt, die Parkplätze auf der rechten Seite das wäre dann Längsbacher. Das heißt, die Schrägbacker werden weggekommen, aber dann der Längsbacher. Wände weg. Es wird auch geplant, aber etwas sinnvoller, dass man gleich Bushaltestelle oder was auch dementsprechend. Ja, Bushaltestellen äh, muss sozusagen die GKB oder die, die Linienbetriebe beantragen. Das ist nicht unser Bereich. Das heißt, äh, Linienverkehr kann da natürlich auch sein, genauso wie es auch vor der Gemeinde ist. Das steht auch mitten auf der Straße. Ja, steht auf der Straße. Ja für Sie sind. Nur die Parkplätze wurden vom Sparweg schon Beim Spar wollte im Endeffekt gar nichts weg, weil das haben sie dann umgeschichtet mit, ihrer, mit dem neuen Konzept, was sie jetzt machen, haben, Parkplatzkonzept, haben sie sogar ein paar Parkplätze mehr dazu. Also es ist nicht weniger, es kommt halt da vorne jetzt was weg. In dem Bereich, das sind doch, das werden zwei Parkplätze sein, da kommt nichts weg. Aber man hat die Summe in der Neugestaltung von der Parkplatzanordnung mehr. Parkplätze bei noch verfügbar digitalen Benutzung im Wochenende verloren. Es ist gegeben. Es ist damals im äh, Bescheid vom Sparmarkt äh, aufgenommen und im Rechtsstand ist nichts geändert worden, jetzt gibt es äh, eine Bewilligung. Oder mit der Bewilligung für den Umbau, das ist keine neue Bewilligung. Das ist vor allem äh, im Prinzip auf unserer Seite, auf der rechten Seite ein paar Parkplätze weg. Genau, schräg danke, was wir jetzt auch bei der Schule dort vorne ein paar weg. Also das ist nicht, außer wir Nein, das wollen Sie nicht. Äh, Sie sagen, vor dem Kreisverkehr wollen Sie sozusagen keine Senkrechtparker haben und dann die Schrägparker nicht, wenn der Kreis in der Das heißt, du kannst den rausschirmen und in, der, in derselben Linie wieder mitfahren und musst dann da hin. Und das, was jetzt möglich ist, dass ich theoretisch da rausfahren und wegfahren, das geht nicht. Das wollen Sie nicht. Die 30 Meter sind immer so groß wie der Oberwald, haben Sie Schon organizzerei aqui, mas não é Eu acho primeiro Mittel Gut, jetzt zur zweiten Frage. Grund, Grundstück Friedhauer einmal angeraumt dass es von der Gemeinde abgekehrt wird und das gemeinsam also gekauft und genutzt wird, ist noch was mit einer Taucherzufall zu machen. wir sind nur, es sind nur Verhandlungen da, das heißt, das sind eine Regelung, das sind jetzt einmal eine Wohnbaugenossenschaft, äh, ja, oder was auch immer, müsste schauen. Gut, die, die, die Kosten, aber ich weiß nicht, ob das separat ist. Die Kosten. Ja, vom Kreisverkehr. Die Kosten schätzen. Ja, um die 600.000. Ja. ja. Wie, wie, wie realistisch ist die Kostenschätzung? Das ist ja die Detailplanung jetzt. Wenn man die Kostenschätzung ändert sich oder weicht eigentlich von der Detailplanung dann immer so drauf ab. Weil du hast ja nicht jetzt, was weiß ich, Punkt da um, sondern du sagst, Quadratmeter Betondecke, die bleibt immer unverändert, ob die jetzt so oder so gestaltet ist. Also die Kostenschätzung, man müsste jetzt schon, ich weiß es nicht, welche einbauten Träger sein, der sagt, was weiß ich, du hast dort irgendwelche Verzögerungen, Behinderungen und Umbaumaßnahmen, die überhaupt nicht abschätzbar waren. Aber dort, wir haben dort nicht so viel Leitungsführung drin. Die werden geht vorher weg, in äh, die Schulbereiche, da sind ein paar Kabelleitungen, Post, jetzt da eine Neuverlegung. Das heißt, die sind schon einbezogen, die Firma aus Rücksicht und Strom ist eigentlich alles oben drüber. Also es wird vielleicht Wasserleitung dort und da ein bisschen, was sein, da muss alles auf seine Kosten das umlegen. Also es wird nicht normalerweise nicht was Gravierendes kommen. Nichts darfst du nie sagen. Gut, gibt es noch weitere Fragen zu dem Raumsleiter? Strom, äh, geht oben drüber mit normalen Wasserleitungen. Das sind schon, das sind schon Erdleitungen da drin. Du machst es dann vor, dass dann die, die Freileitung was an unter Wein zu legen? Äh, du, darfst das, du darfst das auf deine Kosten einlegen. Also, also sprich, als Gemeinde darf das einlegen, aber die Träger wenn sie es mit dem Programm hat Ja. Sie überlegt es bis dorthin nicht dann muss ich es nachher in weiterer Folge machen. Also, ich werde genauso mein Aufgabenverbot behauptet. Aber wir wissen es selber. aber wenn man eh schlau sein, weil wenn man die einlegt, ich weil die kommen früher oder später sicher weg, ne? dann warum kannst du nicht das im Theater wieder machen? über Leitungsträger denken dürfen wir uns selber nicht. Nein, nicht, aber, aber wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt Gemeinde könnten wir es einlegen. Ne? Sicherlich. Und das ist die Frage, ob es jetzt so viel mehr kostet. Das ist jetzt eine ja, für, uns, für uns sicherlich nicht. Also, das heißt, für uns wäre es nur eine zeitliche Behinderung, aber nur es ist, es muss jetzt sozusagen der, der Leitungsträger selber das Interesse haben, dass er ich, also in Ordnung, ich nehme das wahr, dass ich nicht nachher mehr Kosten habe, eben mit Neujahrsmarkierung, dass ich Österreich sparen kann. Wenn er das nicht zur Kenntnis nimmt, dann muss er das zur Kenntnis nehmen, dass er, was weiß ich, in zehn Jahren auf seine Kosten das Ganze wieder alles neu macht. Aber man könnte zumindest anfragen. Ja, das machen wir. Ja. Leitungssäge will alle kontaktieren. Alle kontaktieren. Ja. Gut, weiter, bitte. Wann ist Baubeginn angedacht? Wir müssen zuerst einmal einen Beschluss fassen. Ja, das ist mir klar, davon dann, abgesehen. Dann muss das Land noch einmal äh, die, die Bauverhandlung noch ja. einmal durchführen. Das hat mir ins Vorfeld im Herbst frühestens. Ne? Ja. Frühestens. Vorher wird nichts eingeteilt. Frühestens. Bitte weitere Fragen? Gut, dann habe ich ein was sagen. Bitte. So, auf der Seite 4 steht äh, 410.000 Euro und die exklusive Umsatzsteuer und bei den Kosten auf der letzten Seite sind es 600.000. Das ist so, das eine war Asphalt gedacht. Das heißt die Lösung mit dem Asphalt ohne Vorderabsenkung. Das war die erste Geschichte. Und dann hat man es doch durchgebracht. Das heißt, das hat sich also jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen entschieden, dass das Land der Absenkung zugestimmt hat. Und also die selber eingesehen haben, dass das für den Ort selber, für die Ortsentwicklung nicht unwesentlich ist. Und jetzt auf, wie gesagt, vor etlichen Tagen erst die Zustimmung gegeben, um das machen können. Und dadurch sind das andere Kosten. Gut, gibt es noch weitere Fragen von eurer Seite? Da würde ich sagen, kommen wir zur Abstimmung gleich. Wir haben noch zwei Zusatzanträge. Gut, zuerst kommen wir zur Abstimmung. Ähm, Kreisverkehr Spar stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Vertrag zwischen Land Steiermark sowie der Bankgemeinde Hof und Spar Österreichische Waren Handels über die Errichtung, Erhaltung und Finanzierung des Abschnitts KVB Niveau mit Betriebsanbietung Spar und zusammenhängenden straßenbegleitenden Maßnahmen an der LB70 Wackerstraße und LB336 Niedrigtalstraße beschließen. Gleichzeitig wird der Gemeinderatsbeschluss von 2011 Tagesordnungspunkt 22 aufgehoben, was sich der Großmann bei der Marktgemeinde Niedrig verändert. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte ich um eine dazu zustimmen. Zusatzantrag. Zuerst wieder mal zu den Auftragsstellungselementen anbetrachten, dass überhaupt einen Zusatz keinen Schluss oder es gibt keinen Zusatzantrag, was ist jetzt dann? <laughs> Es gibt keinen Zusatzantrag. Ich kann es ja anders stellen. Laut Gemeinde du musst den Zusatzantrag vorher stellen. Ja, laut Gemeinde. Also Stimmt es jetzt mit oder nicht? Ja. Das stimmen alle mit, passt, danke. Ich stelle jetzt den zweiten Antrag, der trägt den Daten. Ja, aber dazu was Zusatzantrag. Ja, es ist so, es gibt keinen Zusatzausfall, es gibt nur Anträge. Wenn du in der Gemeindeordnung nachliest, gibt es Anträge, die jedes Gemeindeordnungsmitglied stellen kann. Die jedes Gemeindeordnungsmitglied stellen kann. Du kannst, wenn ich meine Anträge fertig formuliert habe, kannst du deine Anträge dann stellen. Das ist Antrag zu Punkt A und nicht zum Punkt B. Ja, und wir sind jetzt äh, bei Punkt B. Kosten 5D, Kostenanteil der nachgemeldeten Betrugsschadensaufnahme 49.000. Wie kommt das nur Fragen? Da gibt ja jemand Antrag, keine Frage. Ja, einen Antrag kannst du auch erstellen, nachdem ich meine Antrag formuliert habe. Also, ich bin an Punkt schon vorbei, ich habe scheinbar keinen Antrag stellen. Ja, Punkt A, Antrag Ja, so. Nein, also zum. Ja, bitte. Okay, es gibt zwei Zusatzanträge. Der erste Zusatzantrag ist. Zusatzantrag. Der erste Antrag lautet. Antrag zur Tagesordnungspunkt 5a. Die Gemeinde möge beschließen, im Zuge der Bauarbeiten des Kreisverkehrs eine Leerverrohrung einzulegen, die später für Glasfaser und Strom verwendet werden kann, um eine zusätzliche Bautätigkeit zu verhindern. Das würde uns auch davon befreien, dass wenn der Stromanbieter jetzt nicht Ja sagt, die Glasfaser wird übertroffen. Das wird jetzt die Telekom. Das wird übertroffen. Antwort ist, eine Leerverrohrung einzulegen im Zuge der Baumaßnahmen. Das ist, wenn, müsste das in Abstimmung mit, äh, mit dem Verbund oder mit dem Leitungsträger sein. Ob sich der Leitungsträger jetzt definitiv äußert, und es auf das Ausblick drauf, genau in dem Bereich des, Kabel äh, oder der Leerverordnung, das ist schwer zu beantworten. Ich habe aus der Erfahrung heraus Sachen schon in andere Ortsgestaltungen seinerzeit gebaut. Die und die Mainfahrt haben wohl alle demnächst Gemeinde den Down und beim gesamten Kanal, 800er Kanal, die Leitungen durch den Ort durchgebaut. 800er Rohr die Leitungen, das ist kein einziges Ort, drin. Sie kennt der Gemeinde, und sagt, sie verkaufen das an die Leitungsträger und es hat keiner in Anspruch genommen, aus verschiedensten Gründen. man kann diese Frage sicherlich äh, bei der Anfrage an den Leitungshergang, ich sage, macht es nicht, kann man das stellen, ob man uns das bekannt geben kann, das wäre möglich. Aber nur es ist schwer zu beantworten, ob man dort wirklich äh, eine klare Aussage kriegt, dass wir das vorfinanzieren und die lösen das dann ab. Wir also müssen da eine Vereinbarung treffen, dass uns das dann ablöst. Aber die Kosten wären jetzt minimal wir könnten das vorher einlegen. Deswegen sicher, sicher, stört auch keinen. Ja, für den Leistungsträger sinnvoll. Können wir das dann auch noch so formulieren, wenn eben die Leitungsträger damit einverstanden sind, dass man das macht und dass es Sinn macht, dass wir das noch dann umsetzen? Das sind die Kosten übernehmen. Das, ja, das sind die Kosten, ja. Okay. Also. Gut. Bist du nochmal stolz, oder? Nein, habe ich alle verstanden. Wenn Sie äh, damit einverstanden sind, wird ein Antrag von Stefan und die Überzeugung dazu stimmen. Alle? Und der zweite Antrag lautet, der Bürgermeister möge im Zuge der Planung das Gespräch mit dem österreichischen Kameradschaftsbund suchen, um eine Versetzung des Kriegerdenkmals in Kirchennähe auf einen würdig gut sichtbaren Platz zu realisieren, zum Beispiel das vorher schon angesprochene Grundstück Frieda, das in Teilen verkauft werden kann. Ich meine, die Gespräche mit dem Schriftlichen Dann ist es eh kein Problem, das stimmt auch. Ja. Bürgermeister möge im Zuge der Planung das Gespräch mit dem ÖKW suchen, um eine Versetzung des Kriegerdenkmals in Kirchennähe auf einem würdigen, gut sichtbaren Platz zu realisieren. Was ich nicht verstehe, ist ein Kreisverkehrszug. Wenn Baumaßnahmen oder vorteil, wenn Baumaßnahmen in Gange sind, wäre es äh, ratsam, eines, wenn Sie schon die Niveauangleichung machen, wenn dort einmal auf, aufgegraben wird, dann ist es sinnvoll, dass ich dort einmal eine Baustelle habe und nicht, ich weiß nicht, ein paar Wochen später, ein Jahr später, weil das, das Ansinnen gibt es ja schon länger, das in einem zu realisieren, um quasi den Verkehr nicht noch einmal zu belasten und um gleich jetzt eine Lösung zu haben, weil das, wo es jetzt steht, gibt es ja problematische Fälle. In Wirklichkeit könnte man die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich glaube, das wäre sinnvoll und das ist ja nur der Antrag, ein Gespräch zu führen und sich dafür einzusetzen. Gut, den Antrag habt ihr gehört. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann bitte mal zeigen. Danke. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5b. Kostenanteil der Marktwirtschaft Darlehensabnahme 43.000 brutto, Laufzeit 15 Jahre. Ich stelle den Antrag, das Darlehensangebot erfolgt von Finanzierung des Kostenanteils der Marktgemeinde, die der Errichtung des Kreisbücherprojekts Sparwege 17, 336 mit einer aufzunehmenden Darlehenssumme in der Höhe von 43.000 Euro, mit einer Laufzeit von 15 Jahren anzunehmen und die Darlehensaufnahme vorbehaltlich der einzuholenden Aufsichtsbehörde in beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte noch selbst zustimmen. Okay. Danke, Frau Professor Daubseiter, danke fürs Kommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Gut. Tagesordnungspunkt 6, Wirtschaftsübernahme der Marktgemeinde gemäß Euro. Ach, das ist richtig. Paragraph 1357 HBGB für den Grund und Verrechnung mit der Marktgemeinde Euro von 14 bis 31. zu beschließen. Da geht es darum, äh, der Kassenkredit solches es ja schon beschlossen worden, nur hat es noch keine Bürgschaftsübernahme gegeben und die ist äh, seitens äh, des Bankinstitutes gefordert worden, der ist einfach von, vom Gemeinderat. Ist dazu Fragen? Seite? Ja. Bitte. Warum ist das nun auf einmal notwendig? Seit Bestehen der KG immerhin über zehn Jahre hat noch nie eine Bürgschaft übernommen werden müssen. Ja, Jetzt verschärfte Maßnahmen. Hängt das, hängt das, zweite Frage, mit der alleinigen Geschäftsführung durch den Bürgermeister zusammen, beziehungsweise dem Ausschluss des Prüfungsausschusses und der kompletten Ausschluss des restlichen Gemeinderates? Das heißt, da besteht kein Zusammenhang. Das aber seit zwei Jahren du verantwortlich bist und. Ja. Gerne. Okay. Das ist ein normales, äh, normales ja. Software. Gut. Willst du das sagen? Da hast du nachgefragt, wieso hat ich das verlangen? Das ist eine Begründung. Weil es die Vorgaben der Bank ist. Das heißt, weil die Vorgabe der Bank Weil das ja auch sicher, du bist ja selber Banker. Ja, aber nur, was heißt das? Muss ich normalerweise, ändert, normalerweise verlange ich sowas nur, wenn sich die Risikobedingungen verändert haben und dann muss in der KG irgendwas passiert sein. Und das war der Grund.